Nazywam się Szymon Pawlak i jestem architektem frontendowym w PGS Software. U klienta pracuję jako tech lead mm, frontendowy. Klient jest to firma Big Hand, która dostarcza oprogramowanie typu Enterprise, y, głównie dla branży prawniczej. Są to e, aplikacje do zarządzania danymi, zasobami, ludźmi, zadaniami. To, co mamy wdrożyć u klienta, to jest e, przenieść rozwiązanie typu on-premise do clouda. Od strony frontendu postanowiliśmy, że wykorzystamy framework Angular i podejście monorepo razem z narzędziem NX Workspaces. Dlaczego? Chcemy często się release'ować, chcemy e, wdrażać szybko zmiany, które klient e, sobie wymarzy oraz chcemy mieć czystą architekturę E, w podejściu DDD, która będzie skalowalna, będziemy mogli nad nią e, panować cały czas. To, co jest istotne, to bardzo dbamy o jakość oprogramowania. Mm, staramy się mieć inaczej. Mamy pokrycie, koda, e, pokrycie kodu testami jednostkowymi na poziomie 90%. Dodatkowo piszemy testy typu shallow i isolated, a na samym końcu jeszcze dział QA e, pracuje nad testami end-to-endowymi, żebyśmy spali spokojnie, dostarczając nowe funkcjonalności. U klienta mamy 8 zespołów. Każdy zespół składa się z około 8 ludzi. Są to frontendowcy, backendowcy, delivery managerowie i biznes analitycy. Mamy też zespoły dedykowane do rozwiązywania konkretnych problemów, jak na przykład UX i design. Dla mnie jest to w firmie szósty projekt i do tej pory nie miałem możliwości pracy z taką domeną i z taką technologią. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo mamy ogromną różnorodność projektową. Mamy ogromną różnorodność, jeżeli chodzi o domeny i stack technologiczny, a od strony frontendu wykorzystujemy topowe rozwiązania, które są e, teraz na rynku. Dlatego gwarantuję Ci, że nie będziesz się tutaj nudzić.